hallo, ich habe mir die Hose angeschaut und die ist aber ein bisschen zu lang und auch ein bisschen zu weit und so. Aber ich will es halt unbedingt haben und an der anderen Hose haben sie es nicht. Ja, also das ist gar kein Problem. Die Hose können wir abstecken. <laughs> Und ähm, dann wird die auch passen. Also wir nähen die dann unten, äh, oben ein bisschen schmaler und äh. unten kürzen wir die dann oben in der Marschneiderei. Alles klar, Dankeschön. Bitteschön.